bantwana bam ndizawunifundela ke ngoku ibali elimnandi likamnumzana mvundla udibana nomnumzana umandela xa ndimfuna kweli bali umhlawumbi uba ndidibene nendawo apho khona ndingakwazi uyifunda kakuhle okanye ndicingile okanye ndidibane nendawo engathi ayivakali kakuhle ndizawusebenzisa le sayini yam ne le sayini yam ithi mandime umna ndithi stop ne ndiphinde ndifunde elaa gama ndiyakwaziyo ulifunda de ndilifumane kakuhle ndizandibonisa uba sizayenza njani loo nto leyo uba siyavana nononi wam okay Isihloko sebali sethu sithi uMnumzana Mvundla udibana noMnomzana Mandela. Eli bali lethu libhalwe ngumbhali uChris van Wyk. Masiqaliseni ukufunda ke nimamele yona noba nifundela ngutishara ne. Mamela ke, mamela mntanam awom. Kudala dala uMnumzana Mvundla wathubeleza waphuma endlwini yakhe esehlathini. Phantsi kokhuko lwasemnyango kwakukho into awayengayazi anga a, a, hey. Yabona xa ndipha xa ndiphazamile igama ndizawuthini? Ndizawuba nekwa khona ndiphinde ndilujonge eli gama lithini? Awayengazange. Niyambona utshara wenza ntoni? Ulifunda kancinci ade alifumane uba lithetha ukuthini ne? aphinde kutishara rathini xa selifumene aliphinde alifunde kwakhona awayengazange ndizaliqala ke ngoku ntoni isivakalisi sam ekuqaleni phantsi kokhuko lwasemnyango kwakukho into awayengazange ayibone ngaphambili imali yephepha i two zero zero khe nincedisele ntwana bam ndithi neligama xa lifundwa ndiyaliphazama kancinci ndizawuphakamisa laa nto yam ne ndime ne ndiphinde nditsho ke laa gama khe nincedisele lithiwani laa gama xa lifundwa livani okuhle lithini mntanam two hundred ne nyanga mama ndiphinde ndama ndajonge laa gama ndacela umhlobo wam okuhle andincedise ndikwazi ulifunda eli gama kwakhona ndizayiqala ke ngoku apha Imali yephepha i-200. Ndiyaqhubekeka ke nebali yam. UMnumvundla wayichola. Wenza ntoni apha uMnumzana Hluzi? Mandime kwakhona ndidibene esinye isivakalisi endingasiva kakuhle. Ndiphinde ndisijonge esi sivakalisi nenye ngoba ndisijongile. Umnu Mvundla wayichola. Wenza ntoni apha umnumzana Hlusi? Oh, ndiqaphele ntoni? Kukho apha amaphawu ochaphulo, ne? La maphawu ochaphulo athetha ntoni? Bona uyaziyo la maphawu athetha ntoni? La maphawu aphezulu la athi. Athetha ntoni la maphawu? Kukho mntu oyaziyo? Suphakam mntanam ndiyakuva. Eli phawu lithetha ntoni? umbuzo eli phawula ithetha uba uyabuza unyanisile very good ndamtisa ntoni umbuzo ngumbuzo kaloku la ke ngoku masijonge la mancinci amaphawu athe bona uyaze bathetha ntoni athetha ntoni mntanam sisodwa okay uba sivakalise sisodwa ne omnye mhlawumbi ufuna ukunceda ngathini athithe nto namacela into ke sisicaphule la mapha ucaphule uthi ithi awukagqibi mhlawumbi ithi awukagqibi ne funa uzama ukugqibela qhubekeka mamela ke ndichaza nto ntoni na athetha la maphawu ukuba le nto ibhalwe apha esiphakathini ithethwa ngumntu ne mna impazamo yam ndiye ndaqhubekeka ndafunda ndathi ndofunda ndaqoma hayi mani ikhona into engavakaliyo apha ngoba ndifundi ngathi andifundi umbuzo obuzwa ngumntu ne siyabona bethuna siyabona umbulanti ukuthi sihlokwenza njani uthe wovu uba esi sivakalisa sifunde asifundeki kakuhle wama ne waphinda wasijonga tyhini yinto ethethwa ngumntu lo waqaphela kukwimbawo apha waqaphela kukwimbawo ezimbini waphinde waqaphela kubantu bani ngumbuzo lo ubuzwa ngumntu ne